न सदासि नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था Thank you. करता करता है वाह करता उनसे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता अफगान हमलावरों की जीत का हमारे समाज पर दो रुखा असर हुआ और एक पहलू दूसरे के विरोध में था एक तरफ कट्टरवाद बढ़ गया और अपने आप में सिमट गया ताकि बाहरी हमलों के असर से महफूज रहे वहीं दूसरी तरफ विदेशी तौर तरीकों को देखा देखी अनजाने में अपनाया भी जाने लगा रहन सहन और विचार दोनों में मैं भजन के रचयिता संत नामदेव मराठी और हिंदी के कवि थे वो दक्षिण भारत के उन भक्ति संतों में थे जिन्होंने उत्तर भारत आकर आम जनता में भक्ति भाव का प्रचार किया उनके समकालीन थे हिंदी और फारसी के कवि अमीर खुसरो तू बिसया खुदा के तस्वुर ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और वेदांत के कण कण में भगवान के सिद्धांत ने मुस्लिम भक्तिवाद यानी तस्वुफ पर अपना असर छोड़ा दुराए बनाए बतिया हिंदुस्तान में आकर बसने वाले सूफी औलिया में सबसे अव्वल नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी के हमले के बाद अजमेर पहुंचकर चिश्तिया सिलसिला कायम किया चिश्तिया सिलसिले के सूफी कवि संतों की खासियत यह थी कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपना कलाम कहते चिश्तिया संत कवियों में दो मशहूर नाम हैं फरीदुद्दीन गंजशखर और अमीर खुसरो Oh. खुसरो के बाद कई प्रेम मार्गी सूफियों ने हिंदवी में कविताएं रची हिंदवी की सबसे पुरानी मसनवी है मुल्ला दाऊद की चंदायन जो फिरोशा तुगलक के दौर में लिखी गई कह बाजुर कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन लाजुर कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन पूछ रहे जन और महाजन तो अगर हमें पीड़ा बतला दे तो हम तुझको औषधि ला दे तो हम तुझको औषधि ला दे एक ही क्यों सुंदर मैंने प्राण हर लिए मेरे तिसने सौदा किया फिजूल ना हुआ लाभ गवाया मूल मैं तो इतना ही कह पाऊँ मैं तो इतना ही कह पाऊँ कौन बधिक मैं ना बतलाऊँ कौन बधिक मैं ना बतलाऊँ पूछो घा से कि तू क्यों जागा सब रात जो दे दर्द वो जाने सब सब कौन है ये जो दिल की गहराइयों में डूब कर गा रहा है बाटा मुझे बेचैन करने वाले उस गायक को बुलाओ जो आ गया कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन अगर हमें पीड़ा बतला दे तो हम तुझको औषध ला दे महाराज की जय हो बाजुर तुम्हारे गाय ने कल रात भी मुझे सोने नहीं दिया और आज फिर तुम वही गीत गा रहे हो कौन है वो जिसने तुम्हारी आवाज में ऐसी मधुरता और ऐसी पीड़ा भर दी है महाराज चारों दिशाओं में भटकते हुए मैं गोवर राज्य के सुंदर नगर में पहुंचा वहां मैंने एक चांद सी रूपसी को देखा तभी से पीड़ा मेरे हृदय में वैसी ही समाई है जैसे पत्थर में कील मैं उस चंदा को भुला नहीं पा रहा हूं राजेश्वर सुदबुद ऐसे खो बैठा हूं कि न दिन का पता चलता है न रात का बाजुर वो सुंदरता की मूर्त कौन है उस अनदेखे चांद के रूप का वर्णन तो करो जो आ गया महाराज कमर बरन बालों को देखा कमर बरन बालों को देखा अमृत कलश पे विष धर देखा लंबे बाल एड़िया छूते लंबे बाल एड़िया छूते नाग सिंदूरे चले रेंगते एन स्वरूप और कजरारे चिन्ह बचिन होत जो रत नारे खुशी भरी हो भोह तले ला के धरी हो पर्ण थाल छाती पर धरे पर्ण थाल छाते पर धरे रतन पदारत मानिक भरे रुक क्यों गए उसके रूप का और बखान करो जब तक मैं रुकने को ना कहूं गाते जाओ बाजुर चलती हंसनी ठुमक ठुमक कर चलती हंसनी ठुमक ठुमक कर पाँव उठाती झमक झमक कर चमक चमक धरती पग धरती छनक छनक पग पंक्ति भरती नारी ऐसे वसन पहनती नारी कुंद न जुड़ी सिंदूरी सारी चलती चोली मुझे और व्याकुल मत करो मैं अपनी बुद्ध खो बैठा हूं बाटा गौहर राज के मेहर को संदेश भेजिए कि यदि सुंदरी चंदा महाराज रूप चंद को नहीं सौंपी गई तो सारे गौर राज को नष्ट कर दिया जाएगा चंदा देह के काम रस राजा यू पगलाया माने एक ना अप गोवर नगर घिराया महाराज राजा रूपचंद की सेना ने महल को खेल लिया है वो घेराबंदी तभी खत्म करेंगे जब आप अपनी बेटी चंदा का हाथ उन्हें सौंप देंगे मंत्री जी मेरी पुत्री का विवाह हो चुका है अब मैं दोबारा उसकी शादी राजा रूपचंद के साथ कैसे कर सकता हूं सारी दुनिया जानती है कि मैं उसे वामन को दे चुका हूं मगर महाराज रूपचंद का कहना है यदि शांति से चंदा उसे नहीं दी गई तो वो शक्ति के बल पर उसे हासिल कर लेगा और आपको अपना गुलाम बना लेगा बना कर देखे महाराज धर्म और नीति के विरुद्ध अपनी बात कहता हूं मैं आप भी मानेंगे चंदा का ब्याह नाम का ही ब्याह था नहीं तो भला वो ससुराल छोड़ क्यों रहती है अपने पिता के ही घर सदा चंदा ने वामन के साथ अग्नि को साक्षी मान कर लिए हैं साथ फेरे वामन लूला लंगड़ा काना कुबड़ा है इसलिए कभी वैवाहिक सुख का अर्थ न जान पाई चंदा यह उसकी किस्मत है और क्या लेकिन महाराज रूपचंद को इन सब बातों से क्या मेरी तो राय यह है सौंप दे चंदा को उसे और राज्य करें सुख से हमारी धमनियों में भी खून बहता है मंत्री जी और अपने मान की रक्षा के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे जाओ जाकर कह दो उसे कि एक एक कर अपने सभी योद्धाओं को हमारे योद्धाओं के साथ लड़ा कर देखे अगर उसके योद्धा जीत गए तो चंदा उसकी मगर महाराज उनके पास बाठा जैसा वीर योद्धा है दुनिया में अद्वितीय है हमारे पास लोरिक है जो उसके सभी योद्धाओं को स्वर्ग की यात्रा करा सकता है जाओ लोरिक को युद्ध की सूचना दो काहे अपनी जान खतरे में डालत हो बचवा ले जाए रूपचंद चंदा अरे ई राज राजवाणन के लड़ाई में मचन दो तबाही हम तुमको ना ही जान दे हम का चंदा के रखवाली का भार नहीं रखा है जो महर तुमका जान गवाई खातर भेज रहे अरे तुमका कछु कोई गवा तो हम के ही के सारे जियब अरे ओ बचवा तनिक अपनी घरवाली के बारे में कुछ सोचो भरी जवानी में अही का सुख काहे छीनत हो माई तनिक महर की बिटिया के बारे में भी सोचो का कसूर किए है बराए आदमी की खातिर वो काहे अपन जिनकानी निछावर करे वही चांद मुखी चंदा के भाग में दाग लगा है अही से तो ब्याहता होई के भी कवारी बैठी है दूजा ब्याह करने में का बुराई है बस माई हमका आशीष दियो कि हम लड़ाई माँ बांठा के गला काटी के घर लौटी नहीं रे बेटवा दो अड़ियल राजन अपने मान के रखवाली का खातर तुमका और बाठा का भेड़ और मुर्गा जैसा लड़ाई जाए हम ऐसा ना हो भाई हम जोधा हैं और महर हमारा राजा है हम मन कर्म और वचन से उका संग बंदी अब उकर हुक्म है कि लड़ो वो हम कैसे डाल सकते हाँ तुमको कोई परवाह नहीं मैना के बारे में कछु नहीं सोचे थो का चाहत हो तुम चंदा सुहागा है और मैना विधवा हो जाए यदि तुम्हार के लड़ाई में जाएकन ऐसा नहीं जबर इच्छा है कोई तलवार लो कर डालो हमारा दो टुकड़ा तब जाओ तभी हम देवता से विनती करब कि तुम दुश्मन पर जीत पाए के लौटो मैना ऐसा कह के तू कहे हमारे दिल दुखावत है हम चंदा का मुसीबत से उबारब और बांठा कमारी के विजेता के समान लौटब फिर तुहार खातर सोना के पायल बनवाई मोतियन से तुहार मांग सजाई रानी <laughs> चला लोर ले अपने साथी चला लोर ले अपने साथी अरे जहाँ खड़े मधमाते हाथी जहाँ खड़े मधमाते हाथी अरे लोहा नदी में डुबकी दिलाए नदी में डुबकी दिलाए अरे लगे ताल तलवे नहलाए लगे ताल तलवे नहलाए छल के लोग की सूरज उगा नहीं किसी को कुछ भी सूझा देख हाल बाँट तब दौड़ा राजा पात पहुँची बोला अरे गिर चंदा ने सूरज बुलाया गिर चंदा ने सूरज बुलाया अरे सूरज दौड़ बचाने आया पर वीर पुरुष जब भीड़ खड़ग निकली चिनगी तब खड़ग निकली चिनगी तब माठ लड़ा धरती पर गिरा माठ लड़ा धरती पर गिरा हर ये पावलो रिकने धरा ये पावलो रिकने धरा अरे रखा खड़ग फिर कंठ पर चला काट कर मुंड पर भागा राजा रूप चंद तब देख जमी पर रुंद तब देख जमी पर रुंद तब देख जमी पर रुंद शहर जीत रन गोवर आया को तब निकट बुलाया देकर बीड़ा गल से लगाया मदमाते हाथी पे बिठाया चामरधारी चमर डुलावे रावत अगवा निको आवे ऊपर लाल चांदनी तानी चढ़ी अटारी देखे रानी चढ़ी अटारी देखे रानी जन समुदाय देखने आया खड़ग चला लो रिक जस पाया खड़ग चला लोरिक जस पाया मुनियों ने आशीष दिया गोवर गाय बधावा धन्य बाहुबल बलवीर है लोग चढ़ाए चढ़ावा लोग चढ़ाए चढ़ावा लोग चढ़ाए चढ़ावा नारी ऊपर आई दास बृहस्पति संग मिलाई हुई साझ पहला अंधियाला चांद महल चढ़ किया उजाला सोचे लोर अप्सरा आई सोचे लोर अप्सरा आई दूजा क्यों कर करे चढ़ाई दूजा क्यों कर करे चढ़ाई मुखना जोत बदन हुआ रूखा चंदा से हमें सूरज सूखा चंदा से हमें सूरज लगता है लोरी की प्रीत में मैं मर जाऊंगी सखी सखी मुझे उसे एक बार और दिखा दे जाना जा तो तो मैं बचूंगी नहीं चंदा कोलोरिक पड़ा दिखाई हुई विमोहित फिर अकुलाई सुना आपके पुत्र अस्वस्थ है तुमको कैसे मालूम भैया देवी कल ही तो भरी बाजार में गिर गए रहे सारे नगर शोर मच गया है हम तंत्र मंत्र की जानन वारी है जादू टोना सिद्ध किए है ये बीमारी के दूर करबे का काम हमार है माई तुम तो हमार लाल को ठीक कर पो हम तुमको मोतियर की माला देवे मुझे तो रोग समझ में नहीं आ रहा और ये ठीक करेंगे आप सब लोग यहाँ से बाहर जाओ हम इनसे अकेले माँ कछु पूछन चाहते हैं आओ बैठ जी जी चलो चलो बेटिया हम हम चंदा की सखी बृहस्पति हूँ लोरिक कल हम और हमार मलकिन तुमका देखे रहे तुम जौन प्रेम नजर से हमार मलकिन के निहारत रहे वो भी हम देखे रहे तब तो तुम जरूर हमार मदद कर सकत हो हम चंद्रमुखी का एक दफा और देखे के चाहत हैं हम्म, दर्शन सरल ना ही है बहुत तपस्या करे के होते है देवी के दर्शन करे का है तो बाबा सोमनाथ के मंदिर में जाके एक साल तक जोगी बन के रहो तब दिवाली के रात में तुहार मनोकामना पूर्ण हो जाए एक बरस लोरिक सेवा की एक बरस लोरिक सेवा की मन्नत मानी चंदा स्नेह की चंदा स्नेह की कार्तिक में आई दिवाली कार्तिक में आई दिवाली सबरित खेले आली होली सबरित खेले आली पट अज्ञानी लोग कहे ये निपट अज्ञानी पर न किसी ने पीर ये जानी पर न किसी ने पीर ये जानी लोग कहे ये निपट अज्ञानी लोग कहे ये निपट अज्ञान जोगी जिसकी वाणी इतनी रस भेगी किसकी इसे कामना करता किसकी उपासना तुम इनका ना ही पहचानत हो तो। अरे तुम रेखा ते तो ही जोगी बने हैं तुम प्रेम बचन दोगी तब वह मुक्ति मिलेगी इनको तब से अब उनको देर तक सुधी नहीं आवेगी जल्दी वापस चलो तुम्हारी माँ राह देखे तो ये बृहस्पति चलो भी अब बृहस्पति मुझे उनसे एक बार एक बार और मिलने दे उनसे जाकर कहे कि अपने माथे की भभूत पोछ दे अपना जोगी वेश तज दे देव उन पर प्रसन्न हुए हैं आज उनकी आशा जरूर पूरी होगी जाके कहना बृहस्पति चलो जाके कहना बृहस्पति चंदा को सूरज ही भावेगा चंदा को सूरज ही रखा दोनों चरणों पर सूर्य अभी मन रोक लगा तू हस्ती चंदा शरद ऋतु पातू जो तू हर हर को ढावेगा चंदा को सूरज ही भावेगा चंदा को सूरज ही भावेगा कौन हो तुम आज तो हमका नहीं पहचानक अरे हम वही हैं जो बांठा का पछाड़ा रूपचंद का खदेड़ा आज तो हर खातिर जान जोखिम में डाल के यहां आए हैं जब से तुहार तो रूप ज्योति देखी है पतंगा के तान चलाता है प्रेम की बातें करके मुझे यूं न छल जा यहां से जब से भया जन्म हमार हम रंगे तो हर प्रीत रंग में तुम्हार तो बिना हमार जीवन नहीं है चंदा प्रिय जब से तुम्हें देखा है न भोजन भाता है न नींद आती है तुम्हारे विरह में मरती हूँ हर पल <gasps> माला टूट गई अब रात भर मोती बिनो और माला बनाओ छी मोती बिनते रैन बितानी मोती बिनते रैन बितानी उठा सूरज सब साध सिरानी उठा सूरज सब कौन संग रतिया बिताई कौन की भुजमाला पहने रहे रात भर अरे काहे बेबात रोवत हूँ मैं ना काहे मन में झूठ मूठ के डर लावत हूँ वही से डरत है जिससे तुम्हार मन जुड़ गवा है कौन नारी को लुभाए में तुमसे बड़ा कौन है, है? तो हर जैसी नारी अपन पति को खाई लेते है रोत हो बिटिया हो तुम्हारा दिल दुखात लौरे कछु कहा माई तुम्हार भी लौरे हमसे आग चुराई के पराए खेत में चले ला गया रहे हमार सेज में आग लगाई के चांद सूरज आकाश में मिलत है पे हम यहाँ घर में बैठे बैठे ही सब ना हो दे माई, हे देव मैं सूर्य के बिना नहीं रह सकती तो मुझे उसे एक चित्त करके प्रदान करो ताकि वो उस मैना के पास कभी ना जा पाए क्या तू तो अपनी सासू से झगड़ा करके आई है या तेरा पति तुझ पर शक करने लगा है ओहो चंद्रमुखी तुम ही हो जो हमारे घर में अंधियारा करके हमारे घर लूटत हो उल्टा अब तय तो हमरे ऊपर ही कीचड़ उछालत हो मैं नीच हूँ लुटेरी हूँ तू ही पति प्यारी यही कहना चाहती है ना तू तुम ही हो दुष्टा जो हमारा सुहाग छीनत हो शादी सुहाग मैं नहीं जानती मन के मिलन को मानती हूँ देव ने मुझे लोरिक को दिया मैंने उसे पाया है चंदा कहे संसार जानत है कि तय अपन कुलमा कलंक है रे कलंकिनी तू अपने घर वाले को तो देख हमारी देवड़ी पर भिकारियों की तरह पड़ा रहता है तय अमावस की चांद जैसन हो जा अब कबू हमार लोरी को ना देख पाइये बिन पानी मछली जैसन छटपटाए छटपटाए के मरिए मैं क्या तू ही नहीं देख पाएगी उसे वो आएगा और मेरे चरणों में जाकर बैठेगा सपने में भी कभी तेरी छाया पर नहीं आने वाला वो बृहस्पति चंदा कहीं नहीं आई चंदा जीत ठान बैठी है वो अब तुमसे ऐसे लुक छिप के नहीं मिलेगी मलकी ने संदेशा पठाया है कि तुम उनको लेके आज ये रात गोबर राही छोड़ी दोगे तो वो जहर खा ली है सगरे राज में उनकी बदनामी हुई लागी है बृहस्पति इस सावन का महीना है बार में सभी मार्ग डूबे हैं तू उनसे जाके हमारे संदेशा कही दो कि जब बसंत ऋतु में टेसु फूली है हम उनका लेके दूर चली जाए हम्म। वो कही है कि बस आज रात तक इंतजार करिए चाहो तो ले जाओ बाद में तुमका पछताए का पड़ी तो ठीक है हमार चंदा से जाके कह दो कि हम आज रात निकल जाए और भोर भाई के पहले बूढ़ी गंगा के पार उतर जाए दोनों चले उतावले ऐसे भूमि को चुमे न जैसे दोनों चले उतावले ऐसे भूमि को चुमे न जैसे देख लो को चंदा कहे तेरा जी ऐसा उदास क्यों देख लोर को चंदा कहे यूं तेरा जी ऐसा उदास क्यों सुन लो रिक तू मेरा देवा केवट भैया ओ केवट भैया हो तनी खमका नदिया के ऊपर पहुंचाई दोगे और तुम दोनों तो लागत है कि जवानी का जोश माँ पागल हो गई हो मौत हो जाए तो साथ साथ मरे के मजा हमार जोरू है बच्चा है उन जिनगानी की नदियां कैसे के पार करी है ये बाढ़ माँ हम तो न जावा लो <laughs> तो ऐसा कहो ना संभालो पतवार और हुई जाओ सवार और नदी के ऊ किनारे हमारी नैया बांध दियो सकार हम जावे तो ले आवे तो हमका जाना है का जानबे की इच्छा नहीं है कोनो बाबू आजा दोनों जने नाव पर चढ़े दोनों ನಾವು ಪರಿಚಯ मुझे भर रैन गोबरगढ़ से मैना कर संदेशा लेके एक व्यापारी आया रहा क्या कहा उसने लोरिक मैना ने लिखा है तेरे आगे अपना सारा दुख रखकर तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बिछड़ा पति मुझे लौटा दे ओ पूर्णिमा के चांद उसे दूर ले जाकर तूने मेरी शया सुनी कर दी है तुम जाओगे व्यापारी बतावत रहा कि ना फटी मैली धोती पहन के दिन बिताए रही है अखियन आंसुओं से ऐसी भिगी रहते हैं कि कछु सूचत नहीं है बस लोरी लोरी की रट लगाए रहे थे अब अब ऐसे दशा में ओके पास जाना का हमारा धर्म नहीं है चंदा हाँ कब जाओगे दो ही दिन बाद बस हम जल्दी ही त्योहार पास लौट आवेंगे पकड़ मना को मनाया हमका तुमसे कछु ना कहे कहे हम भाग को मान लिए हैं जिंदगानी में कभू मन कछु खोवत है कभू कछु पा जात है यही रीत है हम मन के आगे हार गए ना पर धर्म के आगे हमार माथा झुका है तुम वही के यहाँ कहे ना ले आत हो वही के कारण यहाँ हम तुमका अपन पास तो देखत रह सकत है तुम जब अपन प्रीत ओके दिए हो तो हमका भी चाहिए कि ओके मान दे तुम धन्य हो मैं ना मैं उसका लेके आई पृथ्वीराज रासो जैसी गाथाओं में सामान्य प्रेम का वर्णन किया गया है मगर सूफियों ने प्रेम को भक्ति का दर्जा दिया उनका ख्याल था कि इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम इश्क हकीकी यानी दैवी प्रेम तक पहुंचने की एक सीढ़ी है सूफी औलिया और भक्ति संतों के परस्पर ताल्लुकात की दो सदियों के बाद ही मीरा ने कहा एरी मैं तो प्रेम दीवानी मुल्ला दाऊद की चंदायन में जो प्रेम दिखाया गया है वो अनैतिक है और दुखों से भरा है क्योंकि सच्चा इश्क हर बंधन से मुक्त होता है इश्क जो बंदा खुदा से करता है उसमें भी दुख भरे मार्ग पर चलकर निजात मिलती है जो नहीं प्रेम पंथ सिर देता वो पृथ्वी पर जन्म क्यों लेता जैसे जैसे इस्लाम का हिंदुस्तान में फैलाव हुआ वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान दोनों में कई सुधारक भी उभरने लगे उन्होंने धार्मिक दिखावे और पाखंड की आलोचना करके हिंदू और मुस्लिम मजहबों को करीब लाकर एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की पंद्रहवीं सदी में दक्षिण भारत के रामानंद पहले सुधारक थे जिन्होंने आपसी सद्भाव का प्रचार किया उन्होंने जात पात की मुखालिफत की और उसे नकारा उनके शिष्यों में से एक जुलाहे कबीर भी थे जो आगे चलकर अपने गुरु से भी ज्यादा मशहूर हुए आज भी दूर दराज के गांव में कबीर भजन गाए जाते हैं वो न हिंदू थे न मुसलमान बल्कि दोनों के बीच में ही कुछ थे अलग अलग मजहब और जातियों के कई लोग उनके अनुयायी बन गए कहे कबीर भरम सब भागा कबीर के बाद उत्तर भारत में एक और महान सुधारक और धार्मिक नेता हुए ये थे गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की लख आगा सागास पाताला पा लख आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहणिक बात सहस अठारा कते बा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए वड्डा आखिए आप जाने आप पाताला पाताल लक आगास आगास पाताला पाताल लक आगास तो इस तरह सुधारों की और समन्वय की शुरुआत हुई जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जाने अनजाने मेल जोल बढ़ा एक नई तहजीब एक नई तर्ज तमीर एक नई जबान सामने आ रही थी पहनावे बदल रहे थे और खाने पीने के तौर तरीके भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की तब्दीलियां आईं तो इस तरह जब राजा अपनी आपसी लड़ाइयों में एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले थे तब चंद खामोश ताकतें देश को फिर एक सूत्र में जोड़ रही थीं ताकि लोग अमन चैन से साथ रह सकें और अपनी शक्तियों को तरक्की के लिए इस्तेमाल करें हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलकर तमाम अच्छाइयों को फिर से एकता के सूत्र में जोड़ना है लेकिन इस बार हमारी नींव ज्यादा मजबूत होनी चाहिए आपसी बराबरी और आजादी की बुनियाद पर खड़ा समाज एक बदलती दुनिया से जुड़ा हुआ समाज तभी यह कायम रह पाएगा हिण्य समवर्तताग्रे भूत जात पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीम् द्यामुते मस्म देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर जिसके बल पर मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर